这是一只会咬人的疯羊，只要被它啃上一口，就会变成这个熊样。小白三人跳出卡车，疯羊直接扎到山底下，领了盒饭。随后三人决定前往大白的发布会现场。另一边，被咬的小帅也开始发生变异。当他看见旁边的兔子时，便直接抓起来用嘴生啃。很快，小帅恢复了一些神智，他来到马路上拦下了一辆车，而这正是小白的哥哥大白，他就是这场生化实验的罪魁祸首。小帅找大白理论，但大白根本不搭理他，小帅怒了。 一口就咬在了大白的手上，就这样他也被感染了。而另一边，狗剩走着走着，突然感觉脚特别疼，脱掉靴子一看，自己的脚竟还变成了羊蹄子。就在这时，羊群大军向他们迎面而来，三人见状不妙，拔腿就跑，一路狂奔，躲进了大白的实验基地。没想到逮个正着，狗剩一针被扎在脖子上，晕倒在了地上。最终，毕竟还是一奶同胞的亲兄弟，哥哥没忍心下手，小白带着大美才逃过一劫。走出实验室，他们被疯羊追击。 于是便跑到处理动物尸体的巨坑栅栏里，被四面八方赶来的疯羊包围住。而这个男人，羊群对他视而不见，是因为他已经被感染，成为了疯羊的同类。这时，小白一不小心跌进了巨坑里。幸运的是，他们从后山腰的一个山洞里爬了出来，在一间废弃的小屋里，他们遇见了一只巨大的疯羊。从疯羊穿的衣服，大美认出了那就是失踪的小帅。 可是小帅已经完全疯羊化，根本不认识他。小白和大美急忙逃出来，惊慌失措地锁上房门。另一边，被关在实验室的狗剩身体也发生了变化，瞬间变成了各种羊的形态。而大白的新闻发布会啊也正式开始，展示了一下这个克隆出来的新品种，毛发洁白如雪，有一种贵夫人的气质。只见它不停地嚎叫，好像在召唤着什么。很快，一大群疯羊便席卷而来，羊群朝人猛冲过去，见人就咬，十分凶狠。一时间，场面惨不忍睹。 一个接一个的领盒饭，小白眼看着这一切却无能为力。这时，他奶奶开着车及时赶到，带着他俩离开了这里。而大白的手这时也变成了羊蹄子。他带着贵夫人回到了家里，拔掉了电话线，手机收不到信号，农场和外界彻底失去联系。而小屋的楼下已经完全被疯羊包围。抖音。